Sveiki visiem! Pietop nebaltai dienai. Ko tas nozīmē? Dosimies noskaidrot. Ko nozīmē pietāpīt nebaltai dienai? Uh, atlikt naudu tad, kad viņas būs mazāk. Nu, kad nevajag iztērēt visu, kas ir. Pietaupīt eh, jebko, kas ir vērtīgs, varbūt vai vajadzīgs vēlākam laikam, kad pietrūkst. Ko nozīmē pietaupi nebaltai dienai? Uh, jātaupā naudiņa, uh, nevajag tērēt visu. Uzkrāt līdz naudas līdzekļus vai, vai, vai citu vērtību. Ar laiku dzīvē iemācās, kad vispirms eh, naciņā tur naudu, un tad, kad ienākās nākošā nauda, tad parēķina, vai to ietaupīto var tērēt vai nē. Nekad nevajag visu uzreiz iztērēt, jo nekad nevar zināt, kas tev var gadīties. Tagad parunāsim ar ekspertu. Nevēlētās dienas var izpausties dažādi. No vienas puses eh, tie var būt kādi negaidīti tēriņi, Piemēram, ja mājās kaut kas saplīst vai eh, aplūst vai kā savādāk pazūd, no otras puses tas var būt arī saistīts ar to, ka pēkšņi eh, pazūd iespēja nopelnīt naudu. Un, tas būtu saistīts ar vai nu bezdarbu vai kādu saslimšanu. Protams, šādiem gadījumiem ir paredzēts apdrošināšanas, eh, un apdrošināšana arī būtu jāiegādājās, taču vienmēr ir labi, ka Eh, nodrošināt arī papildus tādu, teikt, teiksim, drošības riņķi. Un kā to panākt, kādā veidā iekrāt šai nebaltai dienai, eh, viens no veidiem būtu izveidot personīgo budžetu. Un ar šādu budžetu vai plānošanu uz priekšu mēs vienmēr atliekam kādu summu tieši negadījumiem. Cik daudz jāuzkrāj negaidītiem tēriņiem, piemēram, sapušs, apelsīns, saltā? <laughs> Nu, droši vien ir jārēķinās ar to, cik daudz nāksies iztērēt, un droši vien arī tik sakrāt. O, nu, diezgan daudz sāpošam zobam, ja tas ir nakts laikā, tad tie ir daži simti eiro un saplīsušam auto tāpatās. Katram savas prasības. Nevis, nevis vajadzības, bet prasības, jā. Tas skolniekam negaidītiem tēriņiem tur ir viena summa. Nu, Bet no nu, lielajiem nu, kaut kāda es nezinu. Ja, viņi, ja lielie cilvēki pelna kaut kā, tad vienu algu jau jāskrā, jātur vienmēr. Es nezinu, 1000 eiro. Mans uzskats ir 10% no savas algas lietas malā un krāj. Tas, cik daudz būtu jāatvēl kādiem negaidītiem tēriņiem, noteikti ir atkarīgs arī tīri individuāli, cik mēs katrs pats, pie kā mēs esam pieraduši un cik mēs ikdienā tērējam. Un līdz ar to tādiem negadījumiem kā sāpošs zobs, eh, nu, tie varētu būt kādi 100 eiro. Savukārt tādiem eh, lielākiem negadījumiem, kā, kā teiksim, saslimšana vai bezdarbs, nu, tur jau tomēr vajadzētu kādus trīs mēnešu algas atlikt malā. Kā domājat jūs,